Eyo, metro sukahuagamaya totos ni malis nilimsuka kwa rodi akanshoni nani yelo yelo unaweza sema mkamba rangi ha jua amebeba stafadhali uwaga mbaya mbaya mbaya Mbaya, mbaya, uwaga mbaya, mbaya